botón de grabar. Y bueno, vamos a empezar. Como recordáis, el server es youtuber. Los jugadores vamos a poner 64, así al azar. Y el mapa. El mapa pito pito colorito, este. ¿eh? ¿Y esto? A ver chicos, ahora volvemos. Bueno, tenemos que seguir siendo. Venga, vamos a darle aquí a single player, a ver. ¿Ese soy yo? Bueno. Vamos a intentar cambiarlo. Creo que... Demos... Esta... Creo que es aquí, sí. Jugador. ¡Nombre! Vamos a ponerle Torrecilla. Torrecilla. A ver, Torrecilla. Efectos. rojo, que es mi color favorito. Handicap, nada. Modelo. A ver, ahí va. Este está chulo, si lo hay en rojo, en efecto, hay en rojo. Pues este. Back, back, vale, back, back, back. Single player. A ver, este. Fight. Este. Y bueno, vamos allá. A ver, eh, más que nada estoy viendo... dónde ¿Dónde está? Guarrazo. No te me vas a escapar de mí. Ah, hay muerto, toma. Uy, va. ¿Dónde está la China? ¡China! Madre mía. Bueno, a ver si... ¡Hoy va! ¡Ja! A ah, por la China, a ti te tengo venganza. Hoy va. ¿Ves? Por esto no me gustan los extranjeros. Bueno, a ver. Ahí va. Oh. Eso sí que ha sido una doble baja mirando y otro. ¿Las Lanzar granadas. A ver, seguro que hay un truco aquí. Aquí. Me estoy notando que me va un poco laveado, ¿eh? ¡Qué mentira! Me pregunto cuánto... Ahí va. Sí. Bueno, vamos a ver. Ahí va. ahí, te, ahí te has quedado. Venga, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos como Pedro por su casa, ¿eh? Si no encontramos uno, no pasa nada, no pasa nada, hombre, está autocontrolado. Venga. ¿La gente qué? ¿Qué ha pasado? Ah, mira, hay uno. <laughs> ¡Eh, tú! No te voy a matar. Todavía no. Ah, pues sí. Lo siento. Se me ha ido el gatillo. Mira, un otro por ahí. Uy, la china. Uy. Ay, mira, si tienes zoom. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me están dando? ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Hala! A ver. A ver. ¡Ah! ¿Y eso? A ver, ya me estoy empezando yo a liar. Mira dónde hay uno. Una. ¡Ah, ¿Y esto? Ah, bueno, esto va para dar un salto. Qué potente. ya están aquí y ahí va bien, primero, torrecilla ja, a ver, vamos al siguiente está bien, eh ah, aquí me dijeron que había un truco que era el de ponerse aquí y empezar a disparar Bueno. Ay, que podía disparar toda la munición que quisiera, que nunca se me agotaba. ¿Mm? ¿Ah? Vai lá. Aqui. 好，好了。 Qué chulo ahí, en plan. Cuenta artificial, venga. ¿Y dónde ha aparecido? Ah, bueno, y allí está... Entonces el puente estaba... ¡Ahí va! ¡Maldita gárgula. Uf, estoy tieso de vida. Ahí va. El corazón, tío. ¡Ja! Vale, muy bien. Suicidio. Ahí va, mira, mira este. Eh, corre, murciélago. Venga, me quedan dos. Dos, dos más y gano. ¿Quién hay ahí? A Vamos a... Ahí va. Venga, me queda una. Sí. Primero otra vez. Ja, Bueno, han sido dos partidas increíbles. Seguramente haré tres más. Bueno, no voy a hacer más. Me voy a ir al Misión Pack.